miasto. Kurwa dostałem. Gdzieś z miasta. Mi się wydaje, że z lotniska. Przebiegam przez pas. Ja nie, ma tak jak widzieć, nie ma to widzieć wielu chwycania od broni. Jedną na plecach to mam, SW-kę, a drugą... <laughs> myślę, że to nie czas na takie pogawędki. O Daję tym- Weźmie ktoś sali, salinkę może, bo dostałem. Jest, widzę go. Gdzie? Na lotnisku w tym budynku co Sebasik liczał. Dobra, czyli tam z okna strzela, tak? Z lewego okna. Okej. Jaki debil. Jak można być takim zidiociałym tumanem? Możesz jeszcze sama pobiegać, żeby się wychylił? Nie, co ty, ja mam już brat. No! No gdzie? To nie ja. Co? Ten no. Gdzie kurwa? Leży. Zabiłeś go? Zajebałem jakiegoś frajera. Ale tutaj 15 innych biega. Ten jeden dalej stoi przy oknie, bo widzę jak się ruszał. W oknie stoi? Mogę go zabić? Nie. Czy znaczy pod oknem, tak jak... No to ja strzelam, to ja. Gdzie oni dalej tam w oknach stoją? No Dalej go widzę. Czy przy oknie, pod oknem, tak jak... Gościu, którego zabiłem ma akacza 101. O, to ten fajny akacza. No nawet taki średni. On mówi, że jest na piętrze, tak? No chyba, że się wyczołgał z tego pomieszczenia i uciekł, bo ja nie widzę na wyjście, co nie? Nie wiem, zraszować go? Czekaj, czekaj, nic nie rób na razie. Czekaj, bo nie, nie, nie wiem, czy go znowu przed nie widziałem, co na kanale. Załaduję sobie magazynek i do niego biegnę. No powiedzmy. A no, tu jeszcze ktoś mi biega obok mnie, kurwa. To no, chyba ja, Jesteś w ruinach? O kurwa! Strzela do mnie! Strzela do mnie! Zabiłem go. Dobra. Zajebałem kolejnego. Dobra, ja biegnę do tego gościa. Czy, no, chyba, że to on wybiegł na to spierdolił, co nie, bo ja nie mam wyjścia. Wątpię, bo ja wątpię, bo ich paru kurwa. Ja chyba też decyzję kurwa. Ruiny puste są? Dobra. Y, zgubiłem M4 swoją. Nie wiem gdzie jest. Mówię ci, na paskach sobie prze- na paskach je przełączę. Jak się wbicuje w ścianę, żeby zobaczyć? Tu nie chodzi o to, że na pasku, czy nie na pasku. Kurwa mać, pierdolony bandaż w dupę, jebany. Nie no, jestem zgliczowany, kurwa. Dobra, nie, nie mogę. Nie Wyrzuciłem z ich, wyrzuciłem z ich ciał, chodź, możesz tutaj podejść do ruin, powyrzucałem z ich ciał wszystkie itemy. Możesz sobie tutaj pozbierać. I są akacze, jest amunicja, magazynki. Dobra, ale tego gościa trzeba zabić. Ja zabiłem tutaj dwóch tak samo wyglądających. Myślisz, że w środku będzie ten gościa dalej? Ty, to ty podchodzisz do ATV-ki? Tak. tak, widzę go. Widzę go jak... nie, dobra, nie widzę go. w więzieniu, tak? Tak, w więzieniu był. Tylko koło więzienia, nie koło. Nie, jesteś obok więzienia. Ja sobie nie widzę. Gdzie sobie. jest? Z strony pasa. Chyba sobie zdejmę celownik. Mam nadzieję, że jak się zaloguję z powrotem, to będę miał czwórkę w rękach, bo jak nie, to chyba się kurwa powieszę za jaja.